He hangarlara dönün. Güzel. Geldim. Biraz sonra yanınızdayım. Biraz çıkarsa çıktı. Ben gördüm bir tanesini. Birlikte yapalım. Gördüm birisini. Bunlara uzak oynamamak lazım. Tamamdır. Büyük ihtimal tektir o. Arkamız gelmezse çok iyi olur. Güzel. Cam basalım.